Uwian na. May nanalo na. Hi, Hi netizens! <laughs> ang i-review natin ngayon ay ang Avengers Infinity War. Yes, Avengers Infinity War is a Marvel superhero film directed by the Russo brothers, Anthony and Joe Russo. The Avengers team up with other members of the Marvel Cinematic Universe to stop Thanos from getting all six Infinity Stones that would give him the power to destroy the universe in a snap. Mm. This is the culmination of 18 Marvel movies over the past 10 years. Madali pa rin namang maintindihan ng kwento kahit first time na makapanood ng Marvel movie. Alam mo si Netizen Neil, ang nagustuhan ko talaga sa movie na to is yung collaboration at interaction ng mga characters sa isa't isa. Kasi di ba imagine, Tama. individually mo pinanood yung movie, so hmm. individual mo silang nakikita. Tapos sa eh, Avengers, di ba parang konti din naman sila. Pero ito, sa movie na to, grabe, parang buffet. Nandun lahat ng superheroes. Correct. At para rin siyang Infinity Stones, mm. 'di ba? Iba-iba. Mayroong action, comedy, hmm. drama, romance, lahat na. Maganda pag pinagsama-sama. Nagustuhan ko rin dito yung consistency ng acting ng bawat superhero at yung continuity ng kwento nila, 'di ba, ng bawat character. Yes, ako talaga nag-shine dito sa movie na to para sa akin si mm. Gamora kasi mm. sobrang nakaka-atig yung mga scenes niya eh. And hindi lang siya, ah, pati si Peter Parker and si Tony Stark, yun yung mga dapat nilang abangan mm. talaga. Pero huwag kayong mag-alala sa netizens kasi lahat naman sila nabigyan ng moment. Balance, no? Equal mm. naman eh. Tama, tama two thumbs up naman para sa atin yung special effects, 'di ba? Lalo na pag pinagsama-sama yung iba't ibang superpower, 'di ba? Mm. Incredible pati prosthetics, pati mga costume nila. Yes. Kaganda. Nagustuhan ko rin talaga sa film na to is yung iba't ibang setting. Kasi mm. para talaga tayong tinur sa iba't ibang lugar, di ba? Like New York, Scotland, Wakanda, outer space, universe. ibang planeta, <laughs> universe, at Pilipinas. Abangan niyo yan si netizens. Aba, may Planet Philippines? Kailangan nilang abangan. <laughs> abangan. Kaya nga, kaso, bitin yung ending eh. Mm. Diba? It's not the usual ending for a superhero movie. Mm. Yung feeling na walang closure. Dahil nga, part 1 pa lang naman ito. So ang rating namin para sa Avengers Infinity War, 4.5 Cinetiquettes out of 5. Ay, pag closure talaga. Ayoko ng mga ganyan seta ah, kasi ayoko ng feeling ng walang closure. <laughs> Joke lang. At para naman sa puso ng movie, we give it 4 hearts out of 5 dahil may profane language, gestures, and violence. So, 4 hmm. lang. Kaya si netizens, ito'y rated PG. Kaya dapat gabayan ng magulang ang mga batang manonood. Yes. Alam mo, si Netizenil, ito ah, nung nanonood talaga ako, isa sa mga realizations ko is that kapag na-shake yung mundo mo, doon mo talaga malalaman eh, doon ma-expose kung ano yung laman ng puso mm. mo, di ba? Mm. Kung Tama. sino or ano yung pinahahalagahan mo, di ba? Yung mahal mo or yung power mo, yung mm. mahal mo or yung buhay ng mas nakararami. Ang hirap, pero you have to make a choice. That's right. Kaya ako naman, na-remind ako rito ng importance ng teamwork. Mm. Team. Together, everyone achieves more. Kaya hashtag, even heroes need other heroes. And in order to achieve teamwork, kailangan natin matutunan na makontrol ang ating emotions. Lalo na yung inis, yung mm. galit, o kahit yung gigil. Kaya may paalala ang Bible sa atin, Remember this, my dear friends, everyone must be quick to listen, but slow to speak and slow to become angry. Kayo si netizens, ano mga realizations nyo after watching Avengers Infinity War? Share it in the comment section below. Don't forget to like and share this video. Be part of our awesome movie review Barkada on YouTube. Just subscribe to our YouTube channel, youtube.com slash sinetizens. Ituloy natin ang kwentuhan sa Facebook. Like our Facebook page at facebook.com slash sinetizens. Kaya thank you, thank you very much for watching our movie review of Avengers Infinity War. We, we are, your awesome, awesome movie review barkada! barkada.